Essa semana nós lemos também duas parshiot, Behar e Bechukotai, concluindo assim o livro de Vaikra. Prashat Behar, capítulo 25, versículo 35. Eu vou ler o texto, traduzirlo e depois vamos ver a explicação do Rahai Makadosh que fala dá uma alucinação sobre este, esses versículos. O Pasuk diz assim: rija. E quando seu irmão ficará pobre, humilde. Um Yadó Aimach, e ele vai, matayado significa que vai estender sua mão, ou seja, ele está numa situação difícil. bo e você ajudará, fortalecerá ele. Ger vetoshav, inclusive um ger e um toshav, vehai imach. mesmo personas que no son Yudim, mas eles receberam sete mitzvot benenoach e estão dentro morando eles Eretz Israel, também tem a mitzvah, Vejaimachi vivirá com você. Na secuencia, versículo 36, e Altikach mito neshech betarmit, No pegarás dele juros, neshech sinónimos são de juros, no veo caso a diferencia ahora, E você temerá Hashem, e assim viverá seu amigo, seu irmão com você. 37. Et kaspecha seu dinheiro você não dará isto com juros, ubemarbit lotiten ochlecha. Inclusive alimentos, você não fará empréstimos de alimentos com juros. Conclui Ani Hashem Elokechem, Asherotzet Yetchem Eretz Mitzrayim, eu sou Hashem que tirei vocês de Mitzrayim, Latet Dachem et Eretz Kenan, para entregar a terra de Kenan, Esses quatro versículos, Orahaim Akadosh, ele, ele muda o sentido normal deste pasuk, o sentido simples deste pasuk, e ele vai para uma explicação al pi arremes e diz o seguinte, que esta, esta perashá, estes versículos, indica cuando a pessoa eh, sobre o Espíritu de Hashem dentro de pessoa. Que amor cuando Quando a va a estar en decadencia espiritual. a ser como si fuese un pobre la forma material, un pobre de forma espiritual. Como diz a gamara Nedarim, ele cita Ani, O verdadeiro Ani pobre é aquele que é Ani de Torah e Mitzvot. E ele está na escuridão neste momento. E ele está mach, ou seja, a Hija é a Neshama, o espírito da pessoa. Em mach é o físico, certo? Que se não fosse que a Neshama estivesse neste físico, e quando a pessoa se envolve em pecados, então automaticamente a luz da Neshama se perde, e justamente pelo fato que está com você, com seu físico. Então, como você faz agora para mudar esta situação? Então, o caminho é. Verrezaktabo. A pessoa faz techubá. E quando a pessoa faz techubá, se fortalece em fazer chubá, automaticamente volta esta alma que não tem nada que se oponha justamente ao fato da pessoa fazer chuva. E na sequência, quando diz Ger Betoshav Vechaimach, entra aqui o Abrahaim Akadosh com uma questão cabalística. E ele diz que existe dentro da chamada pessoa, durante a vida dele, muitas vezes existe o Soda Aibur, que justamente tem uma parte, e parcialmente, de uma Neshama que se gruda na pessoa para bem ou para mal. E quando a pessoa faz chuva, então às vezes chega a esta situação que ele recebe ajuda dos céus e isto provoca que ele, uma Neshama especial, ou uma parte de uma Neshama especial, se grude com ele e exatamente eleva esta pessoa e com isso ilumina novamente sua Neshama. Agora, na sequência, Viareta Meloqueja significa que tenha medo de Hashem. O temor a Hashem provoca que a pessoa faça chuva durante a sua vida para que para justamente a Neshama voltar a reviver e você poder conciliar a Neshama com Hashem para que ela volte depois dos 120 anos íntegra, o mais íntegra possível. E quando a Torá se refere sobre seu dinheiro, não cobrarás juros e sua fruta juros, se refere, o Borachai me diz o seguinte, qual é o Neshech e o Tarbit, quais são os juros que atrapalham a Neshama? Se refere sobre et kaspecha, primeiro o atavá, esse desejo excessivo em relação às coisas materiais, que isto provoca que o corpo se afaste das coisas espirituais, esse desejo excessivo, e por isso, é, eh, o eh, Pasuk diz, outras coisas que provoca também o afastamento, é justamente o desejo nas comidas e nos alimentos, mesmo aqueles que são permitidos, se a pessoa se exagera nesse sentido, então ele fica grudado às coisas do Olamazé e ele se afasta da Neshama. Y concluye el versículo diciendo, Ani Hashem Elokehem, justamente para te indicar, eh, Ani Hashem Elokehem, justamente Beorahaim dice que mesmo que eu dice que eu te otorgué a tierra de, te tiré de Egito para ir para Israel, y teóricamente a tierra de Israel, es una tierra que emana leite y meu y ten todas las cosas boas y abundantes de forma material, no en ese sentido que fue dada a terra de Israel, apenas, ¿está cierto? Liot lachem lelokim, todo eso son medios para a pessoa evoluir espiritualmente. Con esas palabras, Dora me explica esta parte profundísima, ¿cierto?, a Jija se refiere sobre la llamada Pessoa y el concierto de sua chuba. nada esto sobre Perashat Bear. Como leemos también Perashat Bejukotai, es muy interesante que sobre el primer versículo de Perashat, Urahai Makadosh, traes 42 explicaciones. <laughs> claro que yo no voy a hablar las 42 explicaciones, sobre el primer versículo de Prashat en no capítulo 26, 3. Im Bejucotay telehu bet mitzvotay tishmeru, vasitemotam. Entonces, primeramente, él cita a, a, Rashi trae de nombres de Jajamim, Im Bejucotay teleju, dicen Jajamim, puede ser que se refiere sobre el cumplimiento, vocês irán atrás de mis dogmas. Entonces, Assim diz o Passuco, andarão nos meus dogmas. Mas diz, a Midrash diz, pode ser que se refira sobre os preceitos, mas logo na continuação já está escrito, mitzvotai tishmeru. Vasitemotam, então que se refere bechukotai Telehu que estejam amelim batorá. Ou seja, que seja esforçado na Torá. E por que a Torá chamou, e diz o Rahaim a primeira, na primeira explicação, porque o amar a Torá, o esforço do estudo da Torá é chamado de dogma de Huká, porque tem uma mitzvah aqui, um preceito, amar a Torá, mesmo a pessoa, coisas que ele já estudou, uma, duas, três, ele já sabe. Existe a mitzvah de voltar a estudá-las, certo? Com vontade. Assim, gazra חוכמתו barach שיהיה adam lomet ושוכח, por quê? Porque a pessoa esquece, então repete e ele estuda, mesmo coisas que ele sabe. Esta é a primeira razão que ele dá para esta questão. Na sequência, ele dá na quarta explicação dele, quando atrás diz, telejo, em Beocotai telejo, vocês andarão. <clears throat> na verdade, eh, quando, a pessoa, quando o verbo é usado aqui de telejo e elege, normalmente no caminho, no sendero, e ele cita o famoso versículo em Mishle, que o Mishle diz, Bechol significa em todos seus andares durante o dia, em todo seu andar você reconhece Hashem, e cita a famosa explicação de Maimónides sobre este versículo, que fica em Alachot Deot, no Mishne Torah, Yad HaZakat do Rambam, Alachot Deot, Peregimel, Alachá Gimel. E ele diz assim, a pessoa deve, quando o Rambam cita que a pessoa deve cuidar da sua saúde, e ele diz assim, Hazak. A pessoa tem que ter em mente o intuito dele, que seu corpo seja sadio, para que sua alma esteja direcionada hacia Hashem. Porque a pessoa não consegue entender e estudar e se aprofundar no estudo da Torá se ele tem dor em uma das partes de seu corpo ou se sente fraco. Certo? E ou quando ele vai procriar um filho, que ele tem a intenção que talvez este filho seja um Raham e Gadol em Israel. E diz o Rambam, ou seja, tudo que a pessoa faz, ele trabalha para ter sustento, ele tem sustento para ter alimentos e para ter saúde, e para servir a Hashem, esta é a finalidade. E tudo o que ele faz está em volta ao serviço da Hashem, então, Kol Yamav Kulam Obedet Hashem Tamit. Então, se encontra que todos os dias, em todo momento, 24 horas vezes 7 dias por semana, ele serve Hashem. Mesmo Bechá não serve, não tem. Mesmo na hora que está trabalhando, mesmo quando ele está com sua esposa. shalem laot Hashem. Pois, o pensamento dele que ele tenha o mínimo necessário para seu sustento físico ou suas necessidades fisiológicas, para que seu corpo esteja íntegro para servir a Hashem. E mesmo quando ele dorme, diz o Rambam, afilo bechashu Hashem e miyashen ledat keshetanuach da'ato alav, se ele dorme com a intenção que ele esteja descansado para servir a Hashem e não seu corpo não adoecer, não adoecer él está sirviendo a Hashem, y sobre eso dice el Pasuk, y sobre eso dice Shlomo Melech, un versículo que iniciamos, Behol de la jeja daeu, vehuye asher orjateja, y dice Orahaim Akadosh. Entonces cuando la Torah dice, Bejokotai teleju, Telejo significa en todo se andar, en todos hacer es diarios, comer, beber, dormir, inclusive passear, se a pessoa faz isto com intuito, que sua saúde esteja boa para justamente servir a Kadosh Baruj Hu, e ele demonstra isto quando ele tem tempo estuda, ele fixa um tempo para estudar, se o cumprimento outra mitzvot está lá em cima, então 24 horas vezes 7 ele está servindo e andando no caminho da Hashem. Shabbat Shalom.